oder erinnerst du ganz egal. Muitos pesos pra você, muitos pesos, muitos pesos pra você, muitos pesos, muitos pesos pra você, muitos pesos, muitos pesos pra você, muitos pesos. Viajando Bahia. você, muitos beijos Muitos beijos pra você, muitos beijos Muitos beijos pra você, muitos beijos Muitos beijos pra você, muitos beijos Happy birthday durch die Straßen. Denn ich bin der Boss. Weißt du, mir die Beine. Denn ich bin der Boss. Fahr dich an zu Weihnachten. Denn ich bin der Boss. Yeah. can actor afford I sem paz vazia que ganham sem você Você me gosta, me gosta another feeling. So we are, we are.